ゆりこたいがです皆さんこんにちはただいま同居に着きましたぶんまだ時差ボークがしてると思うんだけどイタリアに帰ってきてから今日はナポリタンを食べようと思ってますけどけど実はこのパスタはねナポリタンって書いてるなのにイタリアじゃないんだそう今日はジャパニーズのご飯をしようと思ってます でジャパニーズって言えばナポリパスタになっちゃうのは何それ S 氏じゃねえのって思ってでそうナポリタンはねないよイタリアはないないないないないでちょうどこの前ナポリに行ったんだけどナポリパナポリタンパスタを聞いたことあるっていろんな方に聞いて何それってな感じナポリターナとかのあのちょっと近いな感じのパスタがあるんだけどもう もの的には食べ物的にはほんと全然違うだからでもまあ何回もあの食べたことあるしで私のアニメの大好きなキャラクターアンチョビちゃんカルパンのアンチョビちゃんナポリタンのパスタを作ってたからそれを見てなんか好きになっちゃった好きになっちゃった超オタクの気持ちとしてでえー、っとまあでも何回も食べたから一番自分的にはどっち ちの美味しいかを選べたいと思いますはいでは一番最初のファミマに行きたいと思いますせーのピュおお美味しそうえでもこれはトマトうん見た目からだと結構イタリアとこっちのトマトソースのパスタ変わらないんですが イタリアはねあのケチャップはないよそのケチャップソースは使わない必ず使わないからこの今トマトソースかケチャップかどっちの味にするかって試していきたいと思いますでよしあとはあの混ぜてくださいって結構混ぜてくださいって書いてたから結構混ぜたいと思いますネギあのソーセージオリガノかなあとは何だろう何だろうよし よしいただきますうんうんうん甘甘いパスタねこれああでも美味しいあでもケチャップダメあこれケチャップかななんかトマトだったらさケチャップかどっちがなんだろうでもお美味しいやなこれはね 食べたこと食べたことうん何もないよしよし何もなかったんだ何もなかったにしようえっとそう食べたことはあるからまあ結構 美味しいだなと思うえうんそう日本人じゃないからこれ合ってるかどうかわかんないもう一回一口一口にいきたいと思いますうんあでも麺もすごく柔らかいうんしっかりの味してて甘さがミックスな感じしてる気がします えっと80点にしようかなとりあえず <laughs> とりあえず80点にしますよし2個目はセブンイレブンに行きたいと思いますでソースたっぷりナポリタンで買いてるから結構美味しそうやなせーのおあ本当だなんか んん匂いもちょっと違う気がするよしちょっといってみようこれもちょっと混ぜてから食べたいと思いますこれはなんかこれチャラッとで見たら玉ねぎがないそう見えないしそなんかそういうソーセージもないあ玉ねぎはちょっとちょっとだけでもソーセージじゃなくてベーコンだなこれよいしょ 全然いただきますうん味全然違ううん青ほどね麺が太ってこれも甘いんなんですけどトマトそのトマトケチャップの味的にはなんか2倍ぐらい強いしだから強いからそういう あんまあんまそんなに甘くないねさっきと比べてると全然甘くないもう一回もう一回いきます <laughs> やっぱり2回2回2回ぐらいにしないとちょっとわからないあ一緒ぐらいってって思うからでもどうかなうんうんそうねトマト どうかなきっとそれは人にそれぞれは違うと思うけど私はナポリタンだったらやっぱり甘いな感じがいいかなって思うからでもこれはまあまあまあまあ、まあ、美味しいから65点ぐらいにあげたいと思います <laughs> 最後はえっ、ー、とアニメ結構とコラボしてるの「ローンソン」に食べてみたいと思います 懐かしいのナポリタンえ懐かしいのどこえどこからのな味が味は懐かしい古いということえ懐かしいどういう意味おあでもプレートは綺麗だねさすがプレートが一番綺麗あこれも色えこれも全然 匂いは違うピーマンが入ってるから結構味が変わると思うはいまたませであでもすぐ分かる麺もちっちゃいこれは麺も結構ちっちゃいねよいしょよしちょっと食べてみようこれがね普通のスパゲッティの感じするいただきます ええっとうんなんか全然違いますえちょっとこれは間違ってるんじゃないか味はちょっとねって思ってたなんかなんだろう麺がちっちゃいのがなんか なんか違うってな感じする特にナポリタン今まで食べたのは麺が太い麺で太くて柔らかいその甘い感じがもっと美味しくなる気がするんですねこれはまずはちっちゃいしすげえピーマンの味がしっかりすぎてしてるもう一回 40点かなもうもう1回3つとも食べてみたいと思いますで最後の点にもあげたいと思いますファミマセブンローソンイエスであでも分かるよねやっぱりいろんな方ってさコンビニは何でもいいんじゃねっかって言われる人たちが多いと思うんだけどそんなことねえよ 全部違うから、これですぐわかるよしじゃあもう一回ファミマに行きたいと思いますうんうんかるうんうんうんなんか美味しくてたまらないこれ甘いから なんか子供も絶対これが好きそうちょっとすげえ食べたくなるうんうんうんあこれがうんうんうんうん美味しいやなあとはこれのセブンうんあでもでもこれも結構美味しいな今この2つ両方食べてなんか 違いはすっごく薄い例えばすげえあの甘いものを食べたいだったらこれが一番いいんだけど今これを両方食べたらバランス的にはこれがベストだと思ってますうんうんうんうんはい最後ちょっともう一回 でも変わってあのー、バランスでも本当のナポリタンはこれが一番近い気がするねなんかバランス的にはこれがベストでもナポリタンってな感じするのがなんかソーセージのちょっとイメージがある気がするからこのねベーコンが入ってるベ じゃないねって思って絶対これがベストです、えー、ファーミマファミマえー、じゃあもうもうちょっと上がってえっ、と90点に上げたいと思いますでこれがまあ結構近いから80点えー、これはもうちょっと少ない点です <laughs> 少ない点ですに行きたいと思います思いますまあ味がやっぱりその 人によるが全然違うと思うんだけどナポリはねナポリに行ってこれはイタリア人他ののイタリア人に食べさせたいと思いますでそのナポリなんでナポリタンなのって <laughs> ね、思ってたんだけどなんでナポリナポリ好きだったからかなって <laughs> ちょあとはウィキペディアで見ようねでもねすっごく美味しかったです ですもっともっと食べたいと思いますウィーウィーウェウウイエス美味しかった美味しかったですよしこれはナポリタンの、えーと、とレビューだった皆さんが食べてみてどれが一番美味しいかってぜひ教えてくださいあとは日本中はきっとイタリア人よりは今度は絶対私より分かると思うのでぜひコメントしてくださいまたよろしくお願いします いいねとしてコメント書いてチャンネルを登録に待ってますよろしくお願いしますチャオ